puta! Cuidado com a trilha, trilha baixa, ela não tá muito boa. Yo, vamos lá. Nesse jogo que aconteceu na, na, no Adrena, base 1, nosso, nosso time amarelo começa aqui e o time vermelho começa aqui. Cada time tem um objetivo para pegar. Para a equipe vermelha, o objetivo deles é pegar a maleta que está nessa van e trazer para a base deles. Nosso objetivo, amarelo, é pegar a maleta que está nessa casinha e trazer de volta para nossa base. Eu e, e, Jorge, a gente vai ficar na defesa. Uh, subir nessa torre que dá uma bela visão, como vocês podem ver, no, na van. A gente vai matar qualquer coisa que se aproxima da, da van. Também eu tenho que falar, temos um objetivo especial essa vez, é o aniversariante. É o aniversário do, do Tureta, vocês sabem, né? O do Tureta. Matar ele vai dar alguns pontos a mais. É... Vamos ver o que dá. Agora foi, agora foi. Porque tem um cara passando à direita, ele passou na ponte amarela. Fica aqui, eu vou tomar. Né? Puta que eu pariu, vai tomar no cu, velho. Paguei, peguei, peguei. O da casa eu peguei. Tem um cara na ponta amarela. Na ponta amarela morreu. Mas tem outro lado direito. Na casa da ponta, da ponta amarela tem a direita, no fundo. Peguei ele, peguei ele. Headshot lindo. Onde ele está? Não, não, os caras da esquerda. Bota dois caras, sou eu. Tem, tem na, na ponte. Embaixo da ponte. Tá saindo. É Pimenta! Limitei a mira. Tá, passei a cabeça, passei de tiro, mas não sei de onde veio. Correu, viu que tava lá, correu, foi pra esquerda. Foi por meio, foi pro meio. Aí, outro! Dois deixaram a, o lado de direito. Positivo, tem um cara segurando lá. Tá no meio, fundo? O quê? Tá, é, João! Sem querer eu troquei meu áudio. Casa, na casa, na primeira casa aí, à direita. Isso, é nela que eu tô falando. Tá. Ai, ai. Pela esquerda, em cima. Ainda tá em cima. Ah, puta! Quer pegar ele? Eu também. Eu perdi ele por causa disso. Ele desce, ele desce, tá descendo. Ele passou, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Peguei, peguei, peguei, Bruno. Tá atirando ainda. passar? Tá? Peguei, peguei. Ele morreu, ele morreu. Pronto. caso deixar né, a sniper aqui, vamos atacar. Quer a pistola? Então vem pegar a sniper aqui. Vem, só. Consegue me dizer o que tem? Passou alguém à esquerda? Não, Jorge, eu vi alguém passar, não sei se nós. Ah! Peguei? Tô morto. Eita! Morto aí? <laughs> Mas te peguei também? Peguei também? tá aí. Ah, tá. acabou. Morto. Morto. Morto. Morto. E é isso que foi para esse jogo. Ah, bem animal, esse campo eu adoro ele, muito bom para snipear. Morto. Principalmente. Ah, vou deixar o link aqui do Bruno que, que botou o vídeo do jogo dele, o mesmo jogo. Ele passou à esquerda, foi atacar direto a maleta. Eles tomaram um no cu. Ah, foi foda. Do nosso time so, somos os dois. Eu acho que se deram um, o melhor. Mesmo se assim, a gente perdeu. Enfim. É isso. Falou!